bin's doch bloß. Hi. Hi. <laughs> Mein Hund vernachlässigt. Genau. Bloß den Schwamm noch weg, bitte. Hier, hier, Koro. Hier, hier. Und sitz und bleib. Ja, <laughs> super. Hm? Klasse. Wenn du nochmal aufrecht bleiben stehen. Okay. Kann man auf der Bank sitzen? Darf er nicht wahrscheinlich. Darf er schon. Schnell. Sitzen. Dass er herschaut? Das ist uns. Sitzen, Bein. Das ist ja das Schärfste. Godo. Godo. Godo. Godo. Gudu. Gudu. ja. Liebe, Liebe. Nein. Wir machen eine Rasur draus. Bleib! Blei. Ja, klasse. Die anderen, die anderen mache ich als Details. Wenn ich nur irgendwas weg tun soll, müssen sie es sagen, gell? Nö, nö, ich glaube Man sieht, dass es keine Prospektküche ist, sondern dass sich jemand gehört, den es wirklich gibt, nach Leben aussieht. Ja, schlimm, aber <laughs> kann man jetzt auch nichts machen. Jetzt weg? <laughs> Nein, es ist schon okay. Nee, du sag mal weg, Micha. Bitte. Wenn du fotografiert wirst. Wunderbar. Ja, wunderbar. Wenn Sie das haben, ja, wenn Sie das bei jedem so machen, haben Sie zu Hause ganz schön Homework, ne? Ja. Um die, was weiß ich, 100 Bilder, die Sie auf die Schnelle schießen, dann so zu verwirklichen, dass er in Ihrem quasi Jahreskalender passt, ne? Ja.